Schiacciata di patate Ingredienti 300 g di patate, 200 g di farina 00, un cucchiaino di sale, 300 ml di acqua, 50 ml di olio evo, rosmarino. In una ciotola versiamo l'acqua ci mettiamo la farina 00 mischiando velocemente. Poi aggiungiamo l'olio e poi il sale. Con una taglierina tagliate le patate a frittine. Mischiate le patate al composto. Disponete nella teglia del forno la carta forno bagnata e strizzata bene, dopodiché versate il composto di patate. Spolverizzate la superficie con del rosmarino tritato. Forno preriscaldato a 200 gradi per 30-40 minuti. Controllate la cottura, mi raccomando. A fine cottura la superficie deve essere dorata. Quando la schiacciata si è intipidita, la rigirate su un tovagliolo e la spennellate con dell'acqua fredda. togliete delicatamente la carta forno. Aiutandovi con una forbice tagliate a pezzi e la disponete in un piatto di portata. Ecco qui, buona, semplice, ottima, la potete servire o per un aperitivo o come uno spuntino o come volete voi. Ora vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!